Hello，大家好，我是金英老师，又到了我们每一周的分享时间。今天要跟大家分享的是我们的开运特辑，要跟大家分享如何在二零二一年的十二月七号迎接新的节气大雪的时候呢，来帮自己呢，持补增加好运，还有呢旺家运跟。 推我们的财运哦！如果你想要知道的话，请务必要看下去。在我们开始之前，请新朋友务必在下方帮老师呢按下订阅、小铃铛、加赞，那你才可以在第一时间收到老师的最新更新哦。 好，让我们来看一下呢。针对呢这次的大选呢，它也就是在周二的早上的五点五十七分哦，我们会交接到这个节气。那老师呢，又在我的周报里面有提及到呢，在这一天，除了我们可以就是做这个美甲、剪指甲之外呢，我们还是一样呢，可以就是呃安机械大扫除啊，这些都是很适宜的开运模式。那最。 好的时辰呢，就是在我们的这个辰时、巳时以及午时。那这三个时辰呢，也就是我们的早上的七点，一路到下午的一点。那基本上呢，会建议大家呢，可以运用这个时间呢，来帮自己开运哦。那首先呢，我们要来针对，就是在大雪这一天呢，开运的模式呢，其实最主要的部分哦，我们要看的就是说，呃，我们可以取火。 好，那这个取火呢，最主要就是因为大雪就代表的是这个气温呢开始逐渐的呢会下降，而且呢温度会慢慢的越来越低。最多数如果你是属于除了在赤道的国家的朋友之外，你都会感受到这个气温呢都会开始变得比较的带一点寒意。因此呢，在这一天呢，我们要这个。 取火的部分呢，这是古时候的人呢会做的方式。但是现阶段的话，除非你去露营，那你才有可能会，呃，点火去取取热嘛。所以在这个时间点，我会建议我们可以在中午的时间，好，或者是我们晚上的时间呢，去吃呃热的锅物来进补啊，比如说这个牛肉锅啊、羊肉羊肉锅啊，或是你吃素也没有关系，我们也是可以。 吃菇类的锅物，最重要的就是呢，要喝一个热腾腾的汤。那这些热腾腾的汤，最基本来讲的话，它就可以呢，让我们的身体呢，可以感觉到比较温暖。那再来就是呢，在当天的这个早上，如果可以的话，建议就是把我们的桌面要清干净，除了包括我们的这个。 呃，环境啊，哈，书桌，哈，或者是说你的办公桌啊，再来就是我们电脑的这个桌面都要把它整洁、清理干净，来代表的是说我们在大学之后呢，会把一些呃不不好的呢都给抛弃掉，然后呢要准备来迎接一个新的一年哦。那再来就是。 在这一天的中午的十一点到下午的一点的这个时间呢，也建议大家可以尽量往户外去走，然后呢接这个地气，还有呢照一下太阳。但是如果当天呢刚好逢到了，可能有下雨的话，那要怎么办？那你就尽量就是在一个呃有温暖的、有有这个开暖气的房间待着。 那有些人呢会建议，就是我们可以用这个一条这个呃红绳呢，或者是说红纸，啊，你就把它贴在我们的这个呃冷冷暖气呃的出出风口处，来代表说它这个出来的这个气呢都是红色，就象征好像有也有取这个热度火的这种感觉哦。那这样呢都可以呢帮我们带来好运，但是老师会建议哦。 呃，因为像什么红袋子、红绳那个取得的都不是这么的容易，所以最简单的方式，请大家记得哦，就是我们可以拿一个红包袋，然后在这个红包袋，我们就把它剪，就是把它剪成细细长长的啊，然后呢，会建议大家呢，可以在那个红包袋的这个纸上面哦，把它写一个财字，然后再贴在上面，那这样代表它在吹的时候呢。 也会帮你呢，把这个财也吹进来哦，吹到你的身上，让你多一点的财气。对于呢，将近要年末的时候呢，要去参加尾牙或是年终晚会的朋友们，你的手气跟财运呢就会相对的更好一些喽。那再来就是呢，呃，会建议大家呢，在这一天呢，要跟呃你周边的人呢有多一点的互动，尤其是你。 单身的话，呃，你有这个呃情侣有配偶的，要多做一点互动哈。比如说，我们可以呃发个小红包给对方啊，或者是说你可以转账。那这种东西除了跟自己的家人分享之外呢，也会建议大家可以透过这一天呢捐我们的这个零钱捐。那这个零钱捐呢，就是可以到各大的一些呃那个。 超市，那它可能就是有一个地方可以让你随手捐你的零钱。那如果你所在的国家并没有这样的一个方式，那你也可以就是上网，然后找一些呃福利单位或或者是慈善单位。那我们就是把手边的这个零钱的这个数量呢，你就捐一个小额的零钱出去啊，数字出去，来发一个愿，来起一个好的念。 啊。那这样的话呢，也会是比较理想的。那再来就是呢，在这一天呢，有一件很重要的事情，就是刚有提到了，除了把家里整理好之外，我们呢还要做一件事情，就是把我们的这个财运哦给抓进来哦。那这个要怎么把它抓进来？第一个就是呢，家中的这个米，我们要先看，如果你家里你是有放米香的朋友。 哦，或是你有开火，所以家里都有这个米缸的，或是米箱，不管你是搁置在外面，或是放在冰箱里都好。这个米呢，请你一定呢要把它重新装袋，好，把它就是我们就是要先进先出的概念。这个旧的米呢，先把它把它装起来装袋，然后我们要贴至新的白米，把它放置到我们的这个。 米缸里面，或者是米箱里面，再把这个旧的这一袋呢，再放在上面，这样子呢，还可以达到就是呢，让我们的这个财源呢，可以再添进一笔的意思。而年末呢，可以再添进一笔的话，相对呢，也会对于就是呃额外的一些，比如说偏财运啊，或财运啊、奖金啊这种的几率呢，也就会提高很多。那对家运来讲的话，也会提升很多哦。 那么最重要的一个部分呢，就是会建议大家不妨可以运用当天呢，如果中午有空，或者是说白天有空的话，我们呢就拿着这一那个米哦，呃，尽量呢是要以五谷米哦，拿到有供奉五路财神的这个庙宇呢。 去祭拜，那这样的话呢，这个五种的这种五谷呢，它就象征的这个这个五五路财神呢，他们的五路的财路呢，都一路呢送到你的身边来。所以请记得呢，大家呢不妨呢运用这个秘方，把这个财运呢从四面八方都招到你身上来哦。所以想要帮自己呢添加财运的朋友，还有呢把家运呢给拱起来的朋友，都不要。 忘记在大雪这一天，好好的呢，去参拜一下五路财神，还有添加你的家运哦。以上是本次呢，针对大雪开运的这个分享。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞，还有帮老师把这篇影片分享出去。我们下次再见喽，拜拜。